Thằng Bùi Tam gai mà. Bạn nào bên đây tỉa vậy? Iya, daftar oleh daftar oleh. Karena itu sih jenengmu. Ngapain? Jelas nih. Aku kamera syuting. Gila itu. Sisi itu. Sisi kan Gimana yang jadi maksudnya Oh ya kresek, mengambil kresek. Aku dosa. Ada sak, misal. Ya. Ini hatinya untuk kakak mas Nobrik persiapan mas Nobrik gue rasa tuku lalu terus lagi gue oh mas Riko Sandi, Sandi musik, Sandi hp musik Iya Sembilan, sembilan empat kali mas iya. Aê! Mas Nobret dipersiapkan Mas Nobret di lawang kebeki Mas Nobret Nobret gede pokoknya pojok len pojok pojok Tranquilo, tranquilo. Kita tidak ke kucurnya jokin di kita eh. Mas, jokin kita. Halo, Mas Reja. Mas Reja Pajak, pajak, pajak. Mas Joko, Mas Di rumah saya Anget tak nih, Dan. Lo kayaknya kita, sih. people Tewas Joko Masih dicerni Mas Reja Gingko Cara dagingnya Amel ini dikumbas eh, Selanjutnya digoreng Mas Reja Nyerah aku iya Iya, iya, iya. Tá vendo? Untuk para peserta lomba Kakak Biolo silakan kembali masuk ya bapak ibu juga boleh masuk Jangan jali, kalau jangan jangan jangan jangan Mari seluruh tim berkumpul Isu bersuara Lanjut digoreng. Eh, eh. Oh. Mas Dayat juga mendapatkan rekor lele. Ayo Mas Waduh. Mas Kiki itu juga bisa mengikuti lojak ซะหอมละไดจิงเดือแลมละปินแลปินแล้วแพปินแล้วินแล้วแพปินแล้